اللي هو ايه لو حصل حاجه في العتبه في شخص تعبان بالليل او حصل اي حاجه الناس مترابطه والناس قريبه من بعضها رغم ان في العتبه في مشاكل كتير في يعني مثلا النهارده حصلت مشكله بين العيله مثلا العيله كذا والعيله كذا تاني يوم لا الناس الكبيره بتتدخل وبيحصل تصالح انا جيت واهلي اترهبوا ان انا مش هعرف اكمل هنا اسم مش هعرف مش هتعرفي تعيشي هنا اسم جيت لا ميه ولا نور وبسم الله ما شاء الله عشت 24 سنه و... وابني ابونا جوزك كليه هندسه عندي الثاني بسم الله ما شاء الله يعني يا بجد يعتبر مبلغ يعني برمجه ما فيش بعد كده بيقولوا اخر الكورسات كلها دلوقتي فانا عايزه اقول لكم والله ان المكان حتى لو سيء ممكن يطلع منه شباب زي الفل يعني انا شايفه ثلاث شباب بسم الله ما شاء الله زي الفل زي الورد انتوا مش هنا وشايفه بنات زي الفل فممكن المكان على قد ما يبقى فيه مساحه 打。